السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد الخاصية على فيسبوك مؤخرا فهاد الخاصية كتخلي الفيسبوك يتجسس عليكم في أي حاجة كديرها خارج الفيسبوك كتاخد معلومات عليك يعني كاع هاد les applications اللي عندك في التليفون هنايا او لا كذلك les sites web اللي كتخليهم فالفيسبوك كياخدو معلومات على اشنو كدير نتا les sites les applications لي كتخليهم هذا كيتعتبر خرق لخصوصيات المستعملين داكشي علاش في هاد الفيديو بغيت نقول لكم دخلوا ديزاكتيفيو هاد الخاصيه اللي زادو جديده فكيفاش تحيد هاد الخاصيه اللي زادو هتدخل الفيسبوك هنايا هاد البلاصه هادي دخلوا ليها نحطو هنا لتحت غتدخلو لهادي باغاميتر في بريفي غتدخلو ليها هنا فهاد ندخلو لهنايا غندخلو للباغاميتر ندخلو ليها لهنا نوركو عليها هنا فهاد البلاصة هادي كنلقاو هنا sécurité informations personnelles localisation كنهبطو لتحت هنايا لتحت هنا في هاد البلاصة هنا فين زادو واحد الخاصية اللي هي activité en dehors de Facebook يعني les activités ديالك اللي كدير خارج الفيسبوك هاد الخاصية يلاه تزاد الفيسبوك تعرف اشنو تدير فمن الاحسن ديزاكتيفيها يعني غندخلو ليها غنجيو لهنا لهاد البلاصه كيخصنا نمسحو كاع داكشي اللي كنا كندخلو ليه L'historique ديال اي ابليكاسيون دخلنا ليها اي site web دخلنا ليه كيكون مسجل عندهم فهادشي علاش كيخصنا نمسحو l'historique هو الاول ندخلو هنايا كنوركو على effacer l'historique ندخلو ليه نجيو لتحت نديرو effacer l'historique من بعد فاش كيتمسح لينا كاع l'historique كنلقاو هادي طلعت لينا الضغطه كتكون تمسح لينا كاع l'historique اللي كنا شادين كاع داكشي اللي كنا دخلنا ليه كيكون تمسح كنجيو دابا كيخصنا نديزاكتيفيو هادي كندخلو لهنايا لتحت كنوركو على gérer l'activité. غنوركو عليها كنجيو هنا لتحت كنوركو على gérer l'activité كنوركو في الفوق هنايا نحيدوها كنديرو désactiver. وهنا كيكون ديزاكتيفات لينا ودابا ما كيقدرش الفيسبوك يتجسس لينا في اي حاجه ما كيقدرش اي حاجه دخلنا ليها شي site ولا شي حاجه ما كيدخلوش كنقول لكم الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا j'aime واللي مازال ما مشترك في القناه يدير ابوني وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارطاجيو هذا الفيديو